hello and welcome friends Microsoft SQL server सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की यहां पर देख सकते हैं एक डेटाबेस हमने बनाया है जिस डेटाबेस का नाम है न्यू न्यू नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया है और फिर उसी के अंदर टेबल भी बनाई है उस टेबल का नाम है स्कूल यानी स्कूल नाम की टेबल है और न्यू नाम का डेटाबेस है और इस डेटाबेस और इस टेबल के अंतर्गत हमने कुछ कॉलम्स भी बनाए हैं जैसे एक दो तीन चार पांच इसमें कुछ लिखा भी हुआ है जैसे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और फिर क्लास का नाम भी लिखा हुआ है तो क्लास के नेम में देख सकते हैं एट है नाइन है एलेवन है ट्वेल्व है फिर ट्वेल्व है और यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे हुए हैं तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पर हमें एक ऐसी क्वेरी बनानी है जिसकी मदद से हमें ये काउंट करके बता दे कि कितने कॉलम्स हुए तो ये कैसे पॉसिबल होगा आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है न्यू क्वेरी हमें बनानी है तो न्यू क्वेरी बनाने के लिए यहां से न्यू क्वेरी पे आएंगे और न्यू क्वेरी पे आने के बाद यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करने के बाद यहां पर दे देंगे count C O U N T count ठीक है तो यहां पर C O U N T count लिख देना है आपको और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है और यहां पर स्टार सिंबल लगा देना है जैसे स्टार सिंबल लगा देते हैं तो यहां पर अब आपको बताना होगा कि ये कहां से पिक कर रहे हैं आप तो हमारे जो केस में टेबल का नाम है वो स्कूल है क्या नाम है स्कूल यहां पे देख सकते हैं ये स्कूल दिया गया है ठीक है तो यहां पे मैं कर देता हूं फ्रॉम dbo.school dbo.school स्कूल का एस कैपिटल है तो जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है ठीक है ये लिखने के बाद क्या करना है एक्सिक्यूट करवा देना है तो ये एक्सिक्यूट करवा दिया जैसे ही एक्सिक्यूट करवाया तो आप यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है फाइव यानी कुल मिला के कितने कॉलम्स हैं मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूं ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच पांच कॉलम हो गए यहां पर कुछ चेंजेस करता हूं लाइक यहां पर देखिए यहां पर और भी चीजें लिख देता हूं जैसे लोकेश लिख दिया ठीक है ये क्लास ट्वेल्थ हो गया ठीक है फिर यहां पर आए सुमित लिख देते हैं क्लास नाइन्थ कर देते हैं अमित लिख देते हैं यहाँ पर क्लास एलेवेंथ कर देते हैं तो ये हमने कुछ नाम बढ़ा भी दिए हैं तो क्या हमने जो क्वेरी बनाई उसमें ये नाम आ, जो है ये आएंगे तो एक्सिक्यूट एक बार करवाते हैं तो एक्सिक्यूट जैसे करवाया तो यहाँ पर कॉलम की संख्या अपने आप बढ़ जाती है ये देखिए यहाँ पर कॉलम की संख्या एट हो गई है तो जैसे ही आप एक्सिक्यूट करेंगे क्वेरी को आपके कॉलम्स की संख्या बढ़ जाएगी और अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉलम्स की संख्या हमें गिन करके बताइए वो क्वेरी हमें बताइए जिसकी मदद से हम कॉलम की संख्या गिन सके तो यही वो क्वेरी है जिसकी मदद से आप कॉलम्स के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ठीक है आगे के वीडियोस के लिए देखते रहिए computer and Excel solution thank you for watching this video